informacji organizacyjnych, które będą przydatne. Na 11, jak wyczytałam z pewnym zaskoczeniem, y, konferencję info. Y. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że udało się zgromadzić tak liczne grono uczestników. Występujemy jako instytut w zaszczytnej roli współorganizatora, przynajmniej jeśli chodzi o Państwo, taka rola osób otwierających konferencję, że witają i e, dziękuję. Zatem ja bardzo serdecznie witam Panią Dziekan, profesor Monikę Boł. Dokumencie Komitetu Ekonomicznego. Dziękujemy Panu Dziewczynowi. Mieliśmy chyba obowiązku, co chciała Pan uczestniczyć w naszej konferencji. Witam serdecznie e, Pana doktora Wojciecha naszego dyrektora Instytutu Konstytucji Uniwersytecie Gdańskim. Witam serdecznie Panią e, Magdalenę, doktor Magdalenę Adamowicz, Panią Poseł, doktor Maciej Starać, ale później osiądę, bo mam taki wykład fotomonitowy, więc żeby tak z uwagi na to, że mamy ograniczony czas na wystąpienie, wbrew y, tytułowi całego tak, e, strategię całą e, w świecie, jeżeli chodzi o, o e, morza. Najważniejsze rok. Dwa bardzo ważne wydarzenia. E, katastrofa być ręcznie robione, wizytówki... Tak. Nie, wizytówka tutaj u Pani... No ja tylko głosuję. Ja głosuję.